кісінің құшағында еркелеп оянатын сәуле қыздың бүгін көңіл-күйі мүлде болмады бір түрлі мазасыз әжесі 14 жасқа келген бойжеткенін әлі де еркелетіп шайын дайындап бәйек болып жүреді қайтсін енді жалғыз немересі сәуленің әкесі жұмыс бабымен көбіне сыртта анасы полиция бөлімшесінде еден жуатын үйден іші пысқан анасы қояр қоймай осы жұмысқа таныстары арқылы тұрған еді бүгін әкесі қаладан келетін күн бұндай сәтте сәуле үшін қуанышты күн еді әкесі үнемі түрлі сыйлықтар басқа да қызының тапсырған заттарын әкеледі негізі әкесі әлі де қаладан қайтпайтын үй телефонымен сөйлескенде үйдегі қуанышты жаңалықты естіген ертең-ақ үйге жететінін айтқан сәуленің анасы араға он төрт жыл салып көтерген соңғы кезде өзін жайсыз сезініп тексерілгенде жүкті екенін біліп қатты қуанды үйге қарай асыққан сәуленің әкесі пойыздан түскен бойда такси іздеді әшейінде тізіліп тұратын ауыздарына тыныштық болмайтын такси жүргізушілері ғайып болғандай түнгі сағат үш-төрттердің шамасы ажал құрғыр айтады ма сәуленің әкесі тез өтіп кетемін деген оймен жүргелі тұрған пойыздың астына қалып жан тапсырды бұл ауыр оқиға жақындарын бәрінен де сәулеге қиын болды ұлының өлімі қайбір анаға оңай тисін қайғылы хабарды естіген әжесінің қан қысымы көтеріліп аяқ-қолы жансызданып сөйлей алмайтын халге түсті арада жыл өтіп сәуленің інісі дүниеге келді әжесі мен інісін бағу сәуленің мойнында анасы ұлы алтайға толған соң күн көріс үшін жұмысқа шыққан еді айлығы мен енесінің зейнетақысы әр айға тамаққа дәрі-дәрмек тағы да басқа сияқты нәрселерге жетпейтін Қайын қайынсіңлілері де ара-тұра көмек беріп тұрады десе де әркімнің өз жанұясы бар дегендей туыстары да қарапайым жұрт сияқты бірде бар бірде жоқ өмір сүріп жатқан жандар сәуленің анасы бәрінен шаршаған екінші рет отбасы құратынын айтқанда қызы түбегейлі қарсы болды анасы қызым мені де түсінші Жалғыз басты әйел үшін қаражат жағында басқа да қиын ініңе әке керек ұл бала болғасын апа қош болды кішкене шыдасаң мен де жұмыс жасап саған көмектесемін әкемнің орнын ешкім де баспайды ініме басқа біреуді әке дегізбеймін бұл шаңыраққа бөтен еркек аяқ баспайды егер үйленетін болсаң мен де пойыздың астына түсіп өлемін деп сәуле осындай қарсыласқаннан кейін анасы үнсіз қалды сәулені де түсінуге болатын шығар себебі сыныптағы құрбысымен сырласқанда ол құрбысы өгей әкесімен тұратын ішіп келіп анасын одан өздеріне тыныштық бермейтін талай жылап отырып сәулеге айтатын сол құрбысының айтқандары ойына оралған сайын анасының тағы отбасы құруына қарсы еді арада жылдар өтіп мектепті бітірген сәуле оқу оқымады анасы айтқандай үйде бауыры мен әжесіне қарап торт тәтті пирогтар сияқты тәттілерді үйден тапсырыспен пісіріп ақшаға табатын еді басында дүкенге сататын пісірген тәттілер тез-тез өтіп үйге іздеп келушілер де көбейді өте пысық қыз сүйкімді әрі дүкенге алғаш тәттілерін апарғанда дүкен иесінің ұлы бақытбек ұнатып қалды ол жігіт бұрын үйленіп ажырасқан болатын ұлының сәулеге көңілі барын сезген анасы балам осы қыз өте жақсы қыз сөйлесіп танысып көрмеймісің бақытбек қыздардан көңілі қалған еді бірақ сәулені көрген сайын өзін біртүрлі сезінеді тіпті терезеден қайта-қайта мойнын созып сәулені тағатсыздана күтетін танысуға неше мәрте оқталды бірақ өзінің бұрын ажырасқаны аяғына тұсау салғандай қайта өзін тежеп біраз уақыт қашықтықтан қиналып жүрді сәуле басында ештеңе сезбеген кейіннен бақытбектің анасы үйіне келіп барлық мән-жайды айтқанда қыз да біртүрлі болып қалған сәуледе іштей бақытбекке деген сезімі бардай бірақ еш уақытта білдіртпейтін дүкенге барғанда көздерімен ұрлана қарап қоятын сәуленің алғашқы махаббаты бақытбек еді тәттілерге тапсырыс беріп өзі алып кететін бақытбек сәулеге жиі келгіштеп араласа бастады алғаш рет ұнатқан жан болғасын сәулеге ажырасқаны маңызды емес бақытбек пен сәуленің аралары жақындай түскендей жиі қыдырып бір-біріне мұңын айтып күндері ұмытылмастай сәттерге толы еді араға бақытбектің бұрынғы әйелі қосылғаннан бастап екеуінің аралары екіге бөліне бастады бақытбектің бұрынғы әйелі құндақтағы сәбиімен сәуленің үйіне келіп көз жасын төге өтінемін бақытбектен бас тартшы кезінде мен қателесіп оны тастап кеткен едім бірақ аяғым ауыр екенін кейін білдім ұлымды жалғыз өсіре алмай қиналып кеттім мені түсінші балапанымның әкесімен тұруына сен ғана көмектесе аласың мынадай жалынған көз жасын төге айтылған сөздер сәуленің жүрегін жаралап барады қанша жерден сүйіп тұрса да бақытбектен бас тартып ара қатынасты тоқтатты біраз ойланып сәбидің әкесіз өсетініне өмір бойы өзін кінәламас үшін осы шешімге келген еді десе де жүрегіндегі алғашқы махаббатының ұшқыны естеліктерін ұмыта алмай ұзақ қиналды жығылғанға жұдырық болғандай анасы да соңғы кезде қылық шығара бастаған басында өзінің мәселесімен анасына мән бермеген болатын жұмыстан кейде кешігіп тіпті бөтен ер адамның көлігімен келетінді меркеде ішімдік ішіп келуді шығарды анасына мұндай қылық ұнамайтынын айтқанда менде шаруаң болмасын мен сенің анаңмын ненің дұрыс ненің бұрыс екен өзім де білемін айқайлай жегіп тастады бірде анасы тағы да ішімдік ішіп бөтен еркекті жабыса сүйіп екеуі үйге кіре бергенде сәуле жүгіріп шығып айқайға салған еді ішімдікке сылқия тойған анасы шапалақпен қызының бетінен ұрып жіберді анасы сен қыз мені осындай күйге түсірдің білесің бе сен соны мен қазір жұмыстағы әр полицияның көңілдесімін бір күні анауы пайдаланса ертеңіне басқасы біресе жылап біресе күлген анасының аузынан естіген шындығы сәулені есеңгіретіп жіберді ішкілікке еті үйренген анасы өзін ұстай алмайтын халге жеткен сол себепті жұмысынан қуылды барлық ауыртпалықты сәулеге түскен болатын кеш батса анасы үйде тұрмайтынды шығарды сол үшін де ана мен қызы жиі ұрсатын үйдегі айқай-шудан төрт жасқа толмаған інісі қорқып ауру әжесінің құшағына толатын еді бірде сәуленің сыныптастары бас қосу кешін жасады сыныптастары қоймай шақырғасын әрі соңғы кезде көңілсіз жүрген өзін бір сәт көңілін көтергісі келіп сол кешке барды сол бір кешке барғаны үшін әлі күнге дейін қатты өкінеді сәуле сол кешке бара жатқанда анасына жалынып тіпті құшақтап апа өтінемін бүгін ішпеші мен бір-екі сағаттан соң келемін соңғы рет анасымен осылай қоштасқанын білмеді қызы кеткен бойда полицияда жұмыс жасайтын көңілдесін шақырып алған анасы өз үйінде ішімдік іше бастады артынан жанжал шығып ашумен сәуленің анасына пышақ салған қылмыскер барлық іздерін айнадай сүртіп тайып тұрды бұл қылмысқа жалғыз куәгер ауру әжесі ғана ол да сөйлей алмайды аяқ-қолы қимылсыз қиындықты бір сәт ұмытқандай көңілді қайтқан сәуле үйдің есігі ашық тұрғанын көргенде жүрегі зу ете қалды анасы кетіп қалып кішкентай інісі үйден шығып кетті ме деген оймен жүгіріп үйге кіргенде есінен тана жаздады жерде қансырап жатқан анасын құшақтап кешірші апа кешірші бәріне мен кінәлімін көзіңді ашшы апа бізді тастамашы көз жасына тұншыққан сәуле үстіне анасының қандары жұқты ойына келгені көмек шақыру көршісіне жүгіріп барып есігін тарсылдата қаға бастады түнгі сағат бірлердің шамасы есікті ашқан көрші қорыққаннан көздері шығып кетердей сәуле апама тез көмек керек жедел жәрдем апама пышақ салды бәріне мен кінәлімін мен мен кінәлімін өзінің не айтып тұрғанын білмей жылай берді жалғасы бар